Bonjour, bonjour. Je m'appelle Mehdi, euh, je suis euh, tunisien, j'ai 37 ans, je vais à Paris et je suis euh, ingénieur de formation. Je voulais faire une petite vidéo pour donner ma lecture des choses par rapport à un sujet très intéressant qui est la migration en Tunisie. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les années 60-70, euh, après, euh, pendant plutôt le boom économique en Europe, il y a eu beaucoup de, migrations légales, notamment il y a beaucoup d'ouvriers qui, qui, ont immigré, notamment en France, majoritairement, quelques-uns en Italie, et qui ont trouvé du travail grâce à la demande qui était très importante en Europe à cette époque-là. D'où du coup, on avait une deuxième génération, une troisième génération d'immigration qui était installée ici euh, en Italie et euh, en France, en Europe d'une façon générale. Après, pendant les années 90, les choses ont un peu changé, notamment sous Konami, où il y avait une situation économique qui est devenue beaucoup plus difficile. Donc il y a eu pas mal d'immigration illégale cette fois-ci. Euh, beaucoup de jeunes qui sont partis parce qu'ils ne trouvaient pas forcément du, travail. on avait un bon niveau d'éducation en tout cas en Tunisie, donc il y a beaucoup de diplômés après avoir fait euh, un bac plus 4, un bac plus 5, qui n'ont pas trouvé euh, les emplois qui sont adéquats à leur formation, euh, qui ont tenté leur chance en Europe, en immigration illégale. Donc il y avait plusieurs manières d'arriver, soit en prenant des visas et en restant en Europe, soit à prendre plus de risques en prenant des, des, bateaux et, couper la, Méditerranée et faire ce, trajet de la rive sud vers la rive nord. donc ça, ça a duré quand même quelques années. Euh, il y a eu pas mal de coopération internationale aussi pour limiter ça, notamment des aides euh, italiennes euh, pour le gouvernement de Ben Ali pour stopper cette immigration-là, avec plus ou moins de succès qu'on connaît aujourd'hui. En 2011, après la Révolution, les choses en sont gâtées un peu plus, notamment pendant les premiers mois janvier 2011 et l'été 2011, où il n'y avait pas forcément l'état sécuritaire de, l'époque, donc les frontières étaient, plus ou moins ouvertes, donc il y avait pas mal d'immigration, Il y a pas mal de gens aussi qui ont profité de ça en, les faisant passer en fait euh, directement euh, vers l'Italie, notamment les choses qui ont aggravé la, situation, c'est la situation en Libye. Donc il y a beaucoup d'immigrants, migrants euh, africains de façon générale qui ont traversé la Méditerranée pour arriver en Europe. Donc euh, euh, pendant cette période-là et jusqu'à ce jour, je pense que les choses effectivement se gâtent de plus en plus. La situation en Afrique du Nord et en Afrique tout court, euh, euh, ça, devient beaucoup plus, euh, plus en plus difficile en fait. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu d'espoir. La situation économique a beaucoup changé pendant, allez, on est en 2018 aujourd'hui, pendant cette année, les choses s'aggravent économiquement, donc la, pauvreté elle est là, il y a surtout le manque d'espoir et toujours cette vision d'Europe qui promet euh, monde des comme on dit, et qui, a fait que beaucoup de jeunes ont tenté leur chance et on trouve aujourd'hui, que ce soit à Paris ou à Rome, j'imagine, en tout cas dans le sud de l'Italie, euh, beaucoup de Tunisiens, malheureusement, des jeunes qui, euh, qui, sont là, malheureusement, à cause de cette situation-là. Les choses aussi, ils ont, changé dans le sens, aujourd'hui, il y a une migration familiale, c'est-à-dire, et ça n'empêche pas, avant c'était les jeunes, 20-25 ans, maintenant on voit des trentenaires qui sont quand même, il y en a quelques-uns qui sont diplômés, qui viennent avec mari, euh, qui plutôt avec femme et enfants. On a vu des, des avec des bébés euh, euh, qui, accostent sur les côtes italiennes. donc c'est un peu plus compliqué. je pense que pour régler cette situation-là, il y a plusieurs manières de faire qui sont quand même des sujets un peu délicats et un peu difficiles. Il faut vraiment investir dans notre pays, en tout cas en Tunisie, pour améliorer les choses et trouver un bassin économique pour faire travailler tous ces jeunes-là et surtout leur donner espoir. La chose qui a manqué, notamment sur Gounani, c'est qu'il y a un manque d'espoir très important. Aujourd'hui, malheureusement, la situation s'améliore politiquement, mais elle n'est pas toujours au niveau, en tout cas, pour euh, absorber euh, cette immigration et garder nos jeunes et nos talents. Euh, je fais une petite parenthèse aussi par rapport à l'immigration qui est légale, parce qu'il y a une autre conséquence après ces événements-là, c'est qu'on constate de plus en plus l'immigration des cerveaux, ce qu'on appelle les diplômés, les super diplômés, qui, migrent en masse en Europe parce que le marché économique est là, il y a un potentiel et une demande très très forte. Donc on trouve beaucoup d'ingénieurs, des médecins, chose euh, assez rare en tout cas à l'époque. Maintenant ça devient, de, en tout cas dans mon entourage, euh, qui, migrent en fait vers l'Europe aux États-Unis. Lorsque je dis Europe de façon générale parce que ça représente 90%, mais euh, on peut parler des États-Unis, du Golfe et, autres. Donc on a les deux événements en fait, l'immigration illégale par rapport aux jeunes qui, qui, euh, ont perdu espoir et notre immigration qui est légale aussi avec nos cerveaux qui sont bien formés et qui partent aussi. Donc là, malheureusement la Tunisie devient de plus en plus pauvre.